байдал яг өнгөрсөн хугацаанд энэ Улаанбаатар хот өнөөдөр ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Эдийн засгийн хувьд, орчин нөхцөлийн хувьд, тулгымцсан асуудлын хувьд ийм аваарсан байгаа нөхцөл байдал яагаад үүссэн бэ гэдгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батбаясгалан энэ сэдвээр бид нар ярилцъя гэж урьсан. За миний хувьд бол маш их олзуурхаж байгаа. Ягаад гэхээр нийслэлийн засаг даргын үүргийг бас тодорхой хугацаанд гүйцэтгэж ирсэн. Одоо ингээд Нийслэл иргэдүүлэгчдийн хурлын дараагаар ажиллаж байгаа хүний хувьд систем хаана ямар алдаа байгаа вэ? Хаана юун дээр очиж гацаад байгаа вэ гэдгийг бас маш тодорхой харсан байгаа болов уу гэж бодож байгаа. За өдрийн мэнд өргөдөө. За өдрийн мэнд. За өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн би гадаад дотоодын зочид төлөөлөгчд мөн одоо эргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөлөл та бүхэндээ бас нийт одоо нийслэлчүүдийн өмнөөс талархал илэрхийлье. За өнөөдрийн арга хэмжээ бол та бидний за дээр нь Монгол улс даяараа дэлхийд даяараа туулж өнгөрүүлж байгаа энэ цар тахлын дараа болж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь хэл хязгааргүй бүгд одоо улс орнууд нээгдсэний дараа болж байгаагаар бас онцлогтой байна. Тэгэхээр энэ өнгөрөгч одоо 3 жилийн хугацаа бол биднэрт маш чухал юмыг ойлгууллаа. Яг тэгэхээр улс орон болгон хилээ хаажгаад зөвхөн одоо нэг улсаараа ажиллаж амьдрах цаашдаа үргэлжилж одоо бараг оршин тогтнох уу гэдэг энэ асуудал бол маш одоо хүнд байдалд хүргэсэн. Энийг бол одоо ялангуяа одоо иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад бол хамгийн одоо хүн дээр туссан гэж ялангуяа одоо нийслэлчүүд нийслэлийн төр захиргааны байгууллага бол өнөөдрийн энэ форумыг дүгнж та бүгдийгээ урьж за дээр нь та бүгдээрээ дамжуулаад өнөөдрийн Улаанбаатар хот нийслэлийн хөгжлийн одоо том гүүр болохыг хичээж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ үр дүнгээ өгснийн сая одоо бид нар дүнгэж энэ форум нэгдэж харлаа. Бид нар нэг 200 орчим урилга хөргүүлэхэд 100 гаруй гадаад дотоодын нэгдүгээрт хөрөнгө оруулагчид, за мөн одоо хотуудын удирдлагууд, за хотуудын төлөөллүүд, олон улсын байгууллагын төлөөллүүд, банк санхүүгийн байгууллагын төлөөллүүд 100 гаруй одоо юу гэдгийг хүлээж аваад оролцож гин гэдэг бол саяны миний хэлдэг тэр цар тахлын дараалах эдийн засгаа одоо тогтворжуулах эдийн засгаа өсгөх ийм одоо сонирхол бол маш өндөр байгааг харуулж байгаа. За хоёр дахь зүйл дээр бол би асуултанд бас товчхон хариулахыг хичээе. Гэхдээ би энийг бол одоо төгс хариулах боломжгүй. Аа шин одоо үндсэн хуулийн хүрээнд бид нар зах зээлийн эдийн засагт шилжээд ер нь 30 гаруй жил болж байна. Тэг өнгөрсөн хугацаанд бид нэр 30 э, гаруй жилд сул одоо чөлөөтэй чөлөөтэй эдийн засаг, чөлөөтэй нийгэм, чөлөөтэй зах зээл ер нь хүн бол чөлөөтэй байна гэдэг ийм ойлголтыг магадгүй буруу ойлгосон юм шиг байна. Ерөөсөө дураараа байна гэдэг ойлголтыг төр засагч тэр иргэдч тэр бүгдээрээ дураараа ойлгосон юм шиг байна. Тэгэхээр өнөөдөр юу гэдэг юм бэ? Зүгээр нэг зүйлийг онцолж хэлмээр байна. Хөгжил байгаа газар асуудал дандаа байдаг. Ямар ч хот, ямар ч улс оронд дандаа энэ асуудлыг туулж ирсэн. Өнөөдрийн ерөөсөө энэ форумын нэг чухал зүйл бол эренбэлж тавьсан тэр асуудлынхаа ард нь гарахын төлөө зоригтойгоор бүх одоо хөгжилд оролцох субъектуудыг хамтдаа нэг зүг рүү харж байгаад явъя гэж байна. Тийм учраас энэ өнгөрөх хугацаанд алдаагаа дахин давтахгүйгээр яаж арилгах вэ гэдэг бол нэгдүгээрт асуудал болчих. Өдөр сая бид нарын нээлт хийгээд одоо сая хилцүүлгүүд явж байгаа бүх аж ахуйн нэгж байгууллага иргэд хэлж байна. Хувийн хөвшилж хэлж байна. А ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулагч хэлж байна. Өнгөрөх хугацаанд бидний энэ хөрөнгө оруулаад бизнес эрхлээд байгаа зүйл дээр ямар баталгаа өгөх юм бэ гэдэг асуулт байна. Тэгэхээр энэ Монгол улсын үндсэн хуулиас ахуулаад бүх хууль тогтоомжийн хүрээнд нэг зүйл бол иргэнч вэ, чүнэгч вэ, төрч вэ маш том баталгаагаар хангагдах ёстой. Хөрөнгө оруулсан бол аюулгүй байх ёстой. Хөрөнгө оруулсан бол ашигтай байх ёстой. Аль аль талд нь. Иргэнч ашигтай, хөрөнгө оруулагч ашигтай, тэр төсөл өөрөө ашигтай байх ёстой. Тэгэхээр энэ өнгөрөх 30 гаруй жилийн хугацаанд бас нөгөө сул чөлөөтэй дураараа явсан зүйл бол хөрөнгө оруулалтаа хамгаалж чадаагүй, хөрөнгө оруулалтынхаа эрх зүйн орчныг баталгаажуулж чадаагүй нэг том асуудал гэж. Тэгээ Монгол улсын их хурл болоод Монгол улсын ерөнхийлөгч их хурл за ерөнхий сайд бөгөөд засгийн газраас нэг том одоо асуудал тавьж байна. Юу гэхээр энэ урт хугацааны 30 жилийн бодлогоо баталсныхаа дараа нэг чухал зүйл баталсан нь энэ шин сэргэлтийн бодлого. Шин сэргэлтийн бодлогын хамгийн том суурь бол энэ <clears throat> төрийн бүтэмжийн асуудал. За тэрийг мэдээж бусд нь одоо юу гэдэг нь манад маш чухал асуудлууд бол бусад бүх таван сэргэлтийн бодлого бол биднэрт маш чухал амалтай. Бид нар гэдэг нь нийслэлч үүдд. Тийм учраас энэ төрийн бүтэмжийн бодлогын нэг том зүйл бол энэ хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалдаг, эрх зүйн орчныг баталгаатай болгодог, авилгал хэл ахуулаас ангид байдаг. Бүх юм нь ойлгомжтой тодорхой эрх зүйн орчин. За эргээд Тэр одоо шин сэргэлтийн бодлогынхаа хүрээнд одоо ялангуяа шууд одоо ажиллаж байгаа нийслэлийг төр захиргааны байгууллагууд өөрсдөө нээлттэй ойлгомжтой болсон. Тэрнээс төр өөрөө оролцоод төр өөрөө тэр төслийг хэрэгжүүлэх гээд байгаа гол нь биш. Ерөөсөө хөрөнгө оруулах нь маш ойлгомжтой байдаг. Оруулсан хөрөнгө нь ашигтай байдаг. Оруулсан хөрөнгөнд оруулсан төсөл нь үр дүнтэй байдаг. Иргэд тэн дээр хамгийн том эренбээрээ оролцдог, тэрийгээ санал болгодог л ийм орчин байх бол яг өнгөрсөн хугацаанд халдаа эндэ гэж. Тийм учраас хөрөнгө оруулалт нь өөрөө азаа үздэг баймааргүй байна л гэсэн. Яг үнэ суглаа биш байх хэвээр. Тийм учраас би энд сууж байгаа энэ хөрөнгө оруулагчдын өнөөдөр ингээд маш олон жил магадгүй бараг 30 гаруй жил боловсруулсан хүртэл төсөл явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эргээд харахад 30 жилийн хугацаанд энэ хүмүүс хөрөнгө хүч, цаг хугацаа бүх юма зараад яваад байдаг. Харамсалтай нь тэр нь хэрэгжихгүй. Хэрэгжүүл ямар их чухал үр дүнтэй юм бэ гэдэг. Одоо ганцхан жишээ сая ярьж шин. MLT үйлдвэр технологийн парк бид нар хэдэн жил ярьсан. Тэгэхэд харамсалтай нь одоо хавар болоод гисэж хахад хэдэн мянган арьс шир өнөөдөр үнгүй болчихно. Тэ мэ? Тэгээ ингээ харамсалтай нь эргээд харахаар тэрний ардталтайгаа тэр олон хөрөнгө мөнгө бүх зүйлээр зарцуулсан аж ахуй нэгж тэр иргэдийн харамсалтай одоо тоо дүн гарах байхгүй. Тийм учраас энэ хөгжилд оруулах а хувь нэмэр бол ялангуяа өнөөдрийн форумын үр дүн бол нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал энд байгаа бүх хавья байгууллагууд бол саяны энэ хэлсэн шин сэргэлтийн бодлого хоёр дахь нь шин сэргэлт Улаанбаатарын бодлого байна л гэж харж. Тийм учраас бүх юм нээлттэй, эргэцэн орчин тодорхой, аюулгүй, баталгаатай, үр дүнтэй. Эргээд нарийн ярил тэр аж ахуйн нэг жиргэн бүр ихтгэлтэйгээр татвараа төлдөг байх. Тэр бол хамгийн том ихтгэл баг. Тэрнээс татвараас зугтдаг аж ахуйн нэг гэж байхгүй ш. Харамсалтай нь тэр тоглооны дүрм нь ойлгомжгүй учраас зугтаагаад байна. Тэгэхээр энэ татвар хураах нь нэг хүний нэг юм зовлонтой үүрэгч юм шиг нэг нь ингээд зүхтаагаад ч байгаа юм шиг ийм одоо байдалтай бид нар байхаа болио л гэж. Тэгэхээр цахим хэлбэр рүү шилжих гээд төр зориод байгаа энийг нийслэл төвчлээ засгийн газар бас улс орон даяар хэрэгжүүлээд байгаа гол шалтгаан нь ердөөсөө саяны бат байсгалан даргын хэлж байгаа энэ гажуудлыг арилгахал зорилготой. Бүгд ил тод бай. Юуруу орж байгаагаа мэддэг бай, тэ. Усныхаа гүн гүнзгий гүйхнийг мэдхгүйгээр алхаж орохгүй ийм одоо орчныг бүрдүүлъя л гэдэг ийм зорилго тавиад байгаа. Тэгэхээр хугацаа богино учраас одоо шууд асуулт руу оръё. Хөрөнгө оруулагчтай, бизнес эрхлэгчтэй бас боломж олгоод асуулт асууж гэж байна. Энэ өнөөдрийн форум бол үнэхээр цаг үе олсон маш чухал Улаанбаатар хотын хөгжил одоо хүнд байдал орсон энэ үед болж байгаагаараа их онцлог байна. За энэ зохион байгуулагчд баярлалаа гэдгийг хэлэх байна. За үнэхээр бас Улаанбаатар хотынхоо өвлөрлийн асуудлыг, логистикийн хүндрэлийг шийдгийгээд туушин компани Улаанбаатар хоттойгоо хамтраад 2008 оноос төслийг одоо 15 жил энэ Улаанбаатар хотын ачаа тээврийн нэгдсэн логистикийн төсөв төсөл гэдэг төслийг хэрэгжүүлээд явж байна. Өнөөдөр бол одоо энэ олон талын дэмжлэгийн үүднээс ер нь хэрэгжихэд бэлэн болчоод бүх одоо зураг төсөл нь батлагдаад асуудлууд нь шийдэгдээд явж байна. Сая зам тээврийн яамны сайдын тушаалаар Казахстан хятадын хил дээр байгаа хоргос хуурай боомтын туршлагыг бид хэд явж судлаад ирлээ. Энэ дээр за бидний төсөвлснөөс ялгаатай юм нэг үл яг танд голцоо транзит ачаанд зориулагдсан учраас зам талбай ачиг шилжүүлэх төхөөрөмж нь илүү юм, агуулгах сав нь бага юм. А манайх бол агуулгах сав нь их тэр таранзы тачааных нь арай бага чиглэлтэй юм байгаа. Гэхдээ бидний төлөвлөснөөс бол тэнд бага газар тийсэн. А нэг талаас бидэнд тулгамдаад байгаа асуудал одоо өнөөдөр энэ формын дараагаар концепц боловсруулагдах юм байна төр засагт асуудал тавигдах юм байна энэ дээр тулгамдаад байгаа нэг асуудал үл юу гэхээр гаднаас үнтэй сайтай одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмж оруулж ирнэ. Каранууд байна, кальмар, погрошгууд байна гэх мэтчлэнгээр. За дээр нь энэ одоо IT-гийн янз бүрийн төхөөрөмжүүд, сканерууд гэх үнтэй сайтай юмнууд орж ирэх учраас энийг одоо тэр хоргос бомб дээр харахад бол орж ирэхэд нь татвараас чөлөөлдөг юм байна. Манай ч гэсэн хөдөө аж ахуйг дэмжих үднээс хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг орж ирэхэд татвараас чөлөөлдөг ийм журам байгаа. Энэ дээр одоо хот маань бас хөгжлөө бодоод энэ асуудлуудыг дээш нь тавьж шийдүүлж өгвөл их сайн байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар гэвэл хоргос бомбын хувьд бол бүр засгийн газраас бодлого явуулаад энэ Аз Европын хооронд хөгжлийг худалдаанаас нь өгөөж нь өөр таавахын тулд хоргос бомбыг бодлогын чанартай зохион байгуулад ингээд энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвараас 35 он хүртэл чөлөөлөд хаягдчих. За энэ маягаар одоо жишээлбэл хотын зүгээс хөрөнгө оруулагчдыг зохих хэмжээгээр за би бүгдийн төлч татвараас чөлөөлөд өгөөч гэв чинь тийм. Бас бодлогоор дэмжиж өгвөл их сайн байна. За энэ баярлалаа. За баярлалаа танд. Яг тодорхой харагдчихэв. Энэ юутай холбоотой нөхөр хот дангаар асуудлаа хэзээ шийдэж чаддгүй заавал засгийн газартаа заавал улсын хуралдаа улс төрийн төвшөнд энэ асуудлуудаа давхар шийдчихэж тэнд улс төр хийж ийж энэ асуудал цаашаа явдаг. А гэтэл хот өөрөө энэ логистик төв хэрэгтэй байна гэдгийг мэдээд байдаг. Гэтэл улс төрийн төвшөнд тэрийг ойлгуулах ажил хийх хэрэгтэй шүү болоод байдаг тийм. Тэгэхээр энэ дээр ингээд асуудлууд бас байгаа нь харагдчихэв. Тийм Монгол улсын үндсэн хуулиар бол Монгол улс бол нэгдмэл улс. Тийм. Тэгээд энэ нөгөө 30 гаруй жилийн хугацаанд энэ үндсэн хуулийн хэрэгжилтийн явцад бол магадгүй одоо энэ олон хотын дарга нар яг хизээ юм шийдүүлээд ирсэн гэвэл яг л одоо саяны хэлдэг тэр улсын их хурл Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын засгийн газарт хэр сайн одоо холбогдож ажиллаж чадсан бэ л гэдэг бараг одоо боломж чадлаараа л одоо зүтгэж ижил гэдэг. Улс төрийн нөлөөгөөр юм тийм. Тийм бас хажуугаар нь хамгийн том зүйл нь бол улс төрийн нөлөөгөөр. Тэгэхээр зүгээр нэг зүйлийг ялангуяа одоо өнөөдрийн энэ форумд оролцож байгаа хүн болгонд бас би онцолж хэлэхэд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс ахуулаад тэрнээс хойш орсон бүх хуулиудын өөрчлөлтийн ерөөсө зорж явж байгаа нэг том зорилго бол яг саний таны хэлдэг хин нэгэн субъектив хүнээс үл хамаарсан юм зүйл рүү л орё гэж байна. Одоо жишээлбэл магадгүй туушингийн яг энэ асуудлыг нэг хувийн компани хотын дарга тавиад юм уу хурлын хуралд тавиад нөгөөх нь бид нар нэг ингэж ойлгосноо нь хөөцөлдөөд ч юм уу ойлгоогүй нь бол хоош нь тавиад ч юм уу ийм байдгүй л гай гэдэг байна. Магадгүй 15 жил эс өмнө 10 жилийн өмнө шийдчихч байсан юм билүү бүү мэд шүү дээ. Одоо юу гэдэг ковидын хугацааг хасаад тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө альва төрийн үйл ажиллагаа хууль тогтоомж өөрөө маш ойлгомжтой болохгүй бол хөрөнгө оруулагч хязгаарч наашаа харахгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ хууль тогтоомж эргэцсэн орчин энэ орчин нь ойлгомжгүй байвал угаасаа хизээч үр дүнд хүрэхгүй. Энийг маш олон төсөл биднэрт нотолж байгаа. Өнөөдөр ингээд харахад ихэнх нь 10-аас дээш жил боловсруулагдсан. За би бол боловсруулагдсан гэж үзэхгүй. Ястал нөгөө нэг ямар нэгэн байдлаар хоошоо тавигдсан төслүүд. А одоо өнөөдөр Энэ үндсэн хууль бол бусад энэ хууль тогтоомжийн ялангуяа Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын хууль, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль За бусад энийг дагаж гарсан хууль тогтоомжууд за дээр нь нэмээд шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд явж байгаа энэ и e Монголиа гэдэг юм уу цахим үндэстэн болох гэж явж байгаа энэ шилжилтүүд бол энийг ерөөсөө л арилгаж одоо суграа байна уу бата эсхтэн байна уу үл хамааран Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот түнд тулгамж байгаа асуудал альва асуудал иргэн аж ахуйн нэгдүгээр үйлчлэгээ авахтаач тэр хөрөнгө оруулахтаач тэр ойлгомжтой болёо л гэж байна. Танд өгдөг хариу өчигдөр би нэг баахан гомдол өрцөн иргэдтэй уулзж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг харамсалтай юм ярьж байгаа. Жишээлбэл 10 гаруй жилийн өмнө би хажуудлынхаа газар дээр нийлүүлээд ингээд байшин барих гэжсэн чинь өгөхгүй гэжсэн. Тэгсэн дараа нь хэдэн жилийн дараа нэг хүн аваад өшөө одоо асуудал үүссэн. Тэгээ надад тэр хүн жишээлбэл амаараа хэлээд буцаагаагүй бол Өнөөдөр та хэдэд өгж байгаа энэ өргөдөл шиг ингээд бүх хариулт хин дээр яасан бэ гэж байсан бол би өнөөдөр тэрийг хүчингү болгож чадах байсан гэж гомдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тодорхой мэддэхгүй магадгүй надад утсаар ярьж байгаа хариу гэдэг өнөөдөр их тийм амьдралгүй шиг хариу мөртлөө нөгөө талдаа асар том хүний эрхийг хамгаалж байгаа. Тэгээ яг шүүхэд тэгсэн баг. Та тэгэхэд танд буцаасан юм байна уу гэж байгаа. Тэгэхээр байхгүй учраас харамсалтай байгаа. Тийм учраас яг энэтэй адилхан хөрөнгө оруулах гэж байгаа, хамтарч ажиллах гэж байгаа, юмаа асуудлаа шийдэх гэж байгаа юм болгон хэн нэгэн субъектив хандлагаас үл хамааран ойлгомжтой байх юм бол энийг шүүх юм болоод хуулийн мөн магадгүй одоо тэр арбитрийн бусад асуудал дээр хандах бүрэн болцоотой болдгийг илэрлэл нь зөвхөн өчтөрийн жишээн дэр. Тийм учраас одоо хэдүүлээ энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт тэрнтэй холбогдсон энэ шинэ сэргэлтийн бодлогынхоо одоо хэрэгжүүлж үр дүнгийг харах л би өнөөдөр маш том одоо баяртай байгаа. Жишээлбэл хотын дарга нэгдүгээрт Улаанбаатар хотын танхимтай хамтран ажиллах гэж байна. Өмнө нь ч ажиллаж байсан. Гэхдээ өнөөдөр бол маш ойлгомжтойгоор хамтарч ажиллах гэж. Яг энэний хүрээнд а хүрэлцэн ирсэн гадаадын хөрөнгө оруулагчид манай дотоодын хөрөнгө оруулагчтай хийж байгаа гэрээ хотын даралтаа үргэлжлүүлж ажиллах гэж байгаа гэрээнүүд за мөн хилцлүүд за МОЮ буюу харилцан ойлголцтын санамж өчгц урсан тэр төслүүдийг харахад өнөөдөр дүнгийн сая биеийн доотлын хилцүүлэхт ингээд зөвлөдөд ярихад маш үр дүнтэй хөдөлж болохоор төслүүд зурагдлаа гэж дүгнж байгаа байхгүй гадныхан. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан аа маш ойлгомжтой баймаар байна цаашдаа. Би бол энд байгаа хүмүүс яг энтэй л хүлэн зөвшөөрж байгаа бох гэж бодож байна. За баярлалаа. Дахиад асуулт заалнаас. За баярлалаа. За баярлалаа. За форумын үйл ажиллагаанд дахин амжилт хүсье.